दोस्तों खुले आसमान में जब भी हम चमकते हुए तारों तथा अद्भुत रंगों से बनी आकाशगंगा को देखते हैं ना तो दिल में एक अजीब सा आनंद और उत्साह का संचार होता है ऐसा लगता है कि मानो या अंतरिक्ष एकदम से आंखों में समा गया हो वैसे तो इंसानों ने अभी तक पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ पांच परसेंट हिस्सा ही खोज रखा है लेकिन फिर भी ब्रह्मांड के इतने छोटे से हिस्से में ही ना हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद इन तारों और आकाशगंगाओं को वैज्ञानिक कैसे और किस तकनीक से ढूंढते होंगे जानेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों जिस तकनीक से वैज्ञानिक दूर की गंगाओं को ढूंढते हैं ना उसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं यह एक ऐसी तकनीक है जिसके बारे में आम जनता को शायद ही पता हो लेकिन इसी तकनीक के जरिए वैज्ञानिक पृथ्वी से अरबों खरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद खगोली पिंडों तथा आकाश गंगाओं की खोज करते हैं दोस्तों ये सुनने में जितना अद्भुत लगता है ना ठीक इसी तरह इसके बारे में जानना भी बहुत ही दिलचस्प है और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका अंतरिक्ष को देखने का नजरिया ही बदल जाए दोस्तों ग्रेविटेशनल लेंस एक तरह का ऐसा लेंस होता है जो कि अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी लाइट सोर्स से आ रही लाइट को मोड़ देता है ताकि वो लाइट टेलीस्कोप तक पहुंच सके और उसके सोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर पाए इस प्रकाश किरणों की मुड़ने की प्रक्रिया को ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं दोस्तों क्या आपको पता है कि इस प्रक्रिया को सबसे पहले आइंस्टाइन ने साल 1936 में खोजा था जो कि बाद में वैज्ञानिकों के लिए एक काफ़ी लोकप्रिय तकनीक बना फिर बाद में इसी ग्रेविटेशनल लेंसिंग के आधार पर दूर अंतरिक्ष में मौजूद आकाशगंगाओं को ढूंढा गया जो कि इसके आविष्कार के समय के मुकाबले काफ़ी देरी से हुआ दोस्तों इसकी मदद से ना सबसे पहले ट्विन क्यू नाम के एक तारों के समूह को ढूंढा गया था जो कि अंतरिक्ष विज्ञान में एक बहुत बड़ा मुकाम साबित हुआ दोस्तों अगर देखा जाए ना तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की प्रक्रिया एक तरह से प्राकृतिक ही है जब अंतरिक्ष में मौजूद दूर की चीज़ों को देखने की बात आती है ना तब ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष में मौजूद दूसरी गैलेक्सी यानी आकाश गंगाएं खुद एक लेंस का काम करती है लेकिन कैसे दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में मौजूद हर एक वजन युक्त चीज उसके आसपास मौजूद स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देता है हालांकि छोटे छोटे चीज़ों में इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है लेकिन जब हम अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाश गंगाओं की बात करते हैं ना तो उन आकाश गंगाओं का वजन उनके आसपास मौजूद स्पेस टाइम को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर देता है और इस डिस्टॉर्शन के कारण उन आकाश गंगाओं के पीछे मौजूद अन्य आकाश गंगाओं से आने वाली लाइट रेज काफ़ी ज़्यादा बेंड हो जाती हैं इससे ऐसा लगता है मानो हम किसी बड़े से प्राकृतिक लेंस में देख रहे हैं जिसके कारण वैज्ञानिक बहुत ही आसानी से अंतरिक्ष में बहुत दूरी तक देख सकते हैं और दूसरी आकाशगंगाओं की फोटो ले सकते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जब कोई एक वजन युक्त वस्तु या पिंड अंतरिक्ष में मौजूद रहता है तो वह अपने आसपास की स्पेस टाइम को काफ़ी प्रभावित करता है तो सोचिए कि कोई एक बहुत ही भारी चीज़ जैसे किसी गैलेक्सी यानी आकाश गंगा का सेंटर ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए अपने आसपास मौजूद स्पेस टाइम को कितना प्रभावित करता होगा दोस्तों आमतौर पर आकाश गंगाओं का केंद्र उनके पीछे मौजूद आकाश गंगाओं से आने वाली लाइट रेस को इस हद तक मोड़ देती है ना कि लाइट एक स्पेरिकल शेप में ढल जाती है जो कि वास्तव में वह पीछे वाली आकाशगंगा की परछाई के कारण बनी होती है दोस्तों क्या आपको पता है कि इन स्फेरिकल शेप को वैज्ञानिक आइंस्टाइन रिंग कहते हैं और इस आइंस्टाइन रिंग की वजह से ही वैज्ञानिक अब तक कई सारे आकाशगंगाओं को ढूंढने में सफल रहे हैं दोस्तों इस तकनीक की वजह से ना हबल टेलीस्कोप की भी देखने की क्षमता बढ़ जाती है दोस्तों कई बार आकाशगंगाओं की फोटो मुड़ी हुई तथा स्फेरिकल शेप में देखी जा सकती है लेकिन इन तस्वीरों के बारे में जानना थोड़ा जटिल हो जाता है दोस्तों आज ग्रेविटेशनल लेंसिंग तकनीक ने अंतरिक्ष की कई सारे जटिल सवालों और चीज़ों को हल करने में काफ़ी मदद की है नॉर्मल टेलीस्कोप तथा बिना इस तकनीक के हम लोग अंतरिक्ष में बहुत दूर तक देखने में कभी सक्षम ही नहीं हो पाते दोस्तों इस तकनीक की वजह से ना हम आज अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर भी मौजूद आकाशगंगाओं को आसानी से देख सकते हैं नहीं तो हम सिर्फ कुछ हजार या लाख प्रकाश वर्ष की दूरी तक ही देखने में सक्षम थे दोस्तों अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान में इसकी क्या महत्व है इसके बिना पूरा अंतरिक्ष विज्ञान ही बस कुछ प्रकाश वर्षों में सिमट कर रह जाता दोस्तों आज वैज्ञानिक इस तकनीक के जरिए ना ग्रहों तथा उनके आसपास मौजूद उपग्रहों को भी ढूंढ रहे हैं ऐसे में कहा जा सकता है कि खुद अंतरिक्ष हमें उसकी खोज करने के लिए प्रेरणा दे रही है दोस्तों क्या आपको पता है कि आज भी वैज्ञानिकों को इस तकनीक को पूरी तरह इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला है इसलिए अभी से इसके बारे में बहुत कुछ कहना सही नहीं है परंतु इतना जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हमारे लिए अंतरिक्ष में मौजूद बहुत सारे रहस्यों को उजागर करने का प्रमुख साधन बन सकता है जिसकी मदद से हम कई ऐसी अद्भुत चीज़ों को देखने में सक्षम हो पाएंगे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें